Чужая боль затронула мне душу В гитарных струнах жалобно звеня И рвется сердце из груди наружу Как будто словом слово про меня И рвется сердце из груди наружу как будто слово, слово про меня И вкрадчивый и мелодичный голос Пульсирует синхронно в голове Где мне казалось все перед мне казалось, все перемололось И растворилось в сером веществе Обычная бесхитростная песня нас Наполняя страны светлой грустью Слезами выливаясь через край Туда, где так привычно было пусто Где снова расцветает пышно мать было пусто, где снова рассыхлась. это слово, слово про меня. Как будто слово, слово